Diolch yn fawr iawn. Uh, dwi wedi bod yn siarad mewn cyfarfod arall bore yma am Ewrop a pwysigrwydd ieithoedd. A dyn ni wedi bod yn brwydro dros y blynyddoedd i gael cydraddoldeb i'r Gymraeg. Mae yna 23 o ieithoedd swyddogol yn Ewrop. Mae llawer o'r bobl yna, llai o, o boblogaeth sy'n siarad yr ieithoedd yna na sy'n siarad y Gymraeg. A mae, mae amser i ni nawr, fel dinasyddion Ewrop, cael statws llawn swyddogol i'r iaith Gymraeg yn Ewrop a dwi'n gobeithio byddwch chi gyd yn cefnogi hynny. Dyn ni ddiolch yn fawr iawn i'r Gymdeithas am trefnu'r cyfarfod yma. I Chi wedi gwneud cymaint dros y blynyddoedd, ond yn wedig yn y blynyddoedd diwetha o ran y datblygiadau tai yma. Mae'n debyg bod pawb, dwi'n siŵr bod pawb yn cytuno, yn cefnogi ymrwymed, cynulliad Cymru i gynnal y dwyedd. Pam felly mae cynlluniau datblygu yn cael ei, ei mabwysiadu mewn ardaloedd sydd yn tanseilio hynny mor amlwg. Nid yn unig yn sydd dimbych yn Cadydd, yn sydd gydfyddin, mae yn digwydd ar draws y wlad. Ystyr canaladwyedd, gwir ystyr canaladwyedd, yw nid yn unig diogelu'r economi, ond natur, iaith a diwylliant – sicrhau ein bod ni'n busoddi yn y dyfodol, busoddi yn y cymunedau hynny i grau gwaith a dyfodol gweth yn enwedig i bobl ifanc. Bod ni'n sicrhau cynnyddoedd i'n cenedl gyfan. Rydyn ni wedi clywed y dadleuon bod angen mwy a mwy o dau newydd. Mae yna lawer miloedd o dau gwag sydd angen cael gwaith yn nhw, sydd angen pobl i fyw ynddyn nhw. Beth amdanyn nhw? Dyna ni wedi clywed y sôn am anghenion pobl, yr angen am y tai yma. Ond pwy sydd angen nhw? Anghenion pwy? Nid anghenion yn cymunedau ni, nid yw'r raglygon gan Llywodraeth Cymru o ran pobl poblogaeth yn, um, ac angen tai yn y dyfodol yn seiliedig ar anghenion ein cymuned, cymunedau nag ar anghenion ein pobl ifanc chwaith. Os gwrs, dwi'n deall yn iawn bod datblygwyr eisiau adeiladu mwy o tai. Mae adeiladwyr eisiau adeiladu mwy a mwy o dai. Dyna jyst maen nhw'n gwneud elw. A dwi eisiau i adeiladwyr yng Nghymru gael mwy o waith, ond nid dyna'r broblem ni ddyle fod yn rheoli'r system, ni ddyle fod yn penderfynu, nid y datblygwyr. Ond ar hyn o bryd, nhw sy'n arwain. Heb rheolaeth dros datblygiadau yn ein gwlad ein hunain, siwt allan ni ddechrau sefydlu a cynnal cymunedau cynnaladwy. Dyn ni ddim yn genedl glawd, dyn ni'n genedl sydd wedi cael ein gwneud yn glawd gan Llywodraeth Prydain a cymryd mantais o'n adnoddau naturiol yn cymunedau a, ac ein bobl. Nid yw Cymru ar werth. Faint o flynyddoedd ydym ni wedi defnyddio'r slogan yna a dyn ni'n dal i wneud e. Dyn ni'n dal i ddweud bod Cymru ddim ar werth, dim mwy. Y mis diwethaf es i i Wlad y Basg i weld siwt bod nhw wedi llwyddo i draws newid a economi nhw, wedi llwyddo dod a sefyllfa wedi cyrraedd sefyllfa lle maen nhw yn un o'r e- economiau cryfa yn Ewrop i gyd, yn dechrau o boen lle oedden nhw'n yn glotach na Cymru a maen nhw wedi trawsnewid. Yn gynolog yw holl strategaeth economi nhw yw hunaniaeth. Mae nhw'n croesawu unigolion a cwmnïau sydd yn fodlon bod yn rhan o'u cynllun nhw, yn rhan o'u gweledigaeth nhw ar gyfer dyfodol Gwlad y Basg a mae'r ymrwymiad yna tuag at hunaniaeth wedi galluogi nhw i lwyddo ond ar eu termau eu hunan. Beth maen nhw'n gwneud yw er lles a genedl gyfan. A dyna beth sydd angen, angen anon ni. Mae angen ymroddiad, mae angen dewrder, a mae rhaid i'r Llywodraeth gymryd reolaeth dros ffurfio dyfodol ein cenedl ni ddylai'r ffawd yn cymunedau fod yn nwylo datblygwyr. Mae rhaid i ni gymryd rheolaeth dros ein dyfodol achos dros neb arall yn mynd i wneud e dros dyn ni. Mae dros neb yn mynd i sicrhau ein iaith a'n economi i'r gwrthwyneb os dyn ni ddim yn wneud e, mae e'n mynd i ddiflannu. Mae e lan i ni. Mae rhaid bod dewrder, gweledigaeth a hyder gyda ni A mae rhaid i ni mynnu bod Llywodraeth Cymru yn gwneud hyn, yn cymryd rheolaeth dros ein dyfodol er mwyn dyfodol Cymru a'i hun a pob un o'n cymunedau. Mae amser yn rhy bryn i mynnu llai. Diolch yn fawr. Diolch, diolch yn fawr. Wel, mae'r ma, ma, ma uh, rali heddiw yn, yn rhan o ymgyrch, uh, nid yn unig ynglyn â datblygiadau yma yn Sir Dimbych, ond yn genedlaethol hefyd. Um, felly, y uh, uh, uh, gyflym cyn uh, i, i ni o'r ymdeithio, um, mae gen ni siaradwr o Bethesda, lle mae yna bryderon uh, am, am ddatblygiad tai yn fanna. Felly, o'r grŵp ymgyrchu, uh, John Llew Williams. Diolch yn fawr iawn i chi. Um, mae gynna ni fraint y Methesda bod ni'n byw mewn ardal sydd yn Gymraeg ac yn Gymraeg. un o ardaloedd Cymreicia sydd yng Nghymru. Um, a mae 70% a throsodd yn siarad yr iaith Gymraeg. Um, o'r rwan ta, mae gennym ni hefyd fod had mawr mawr bod um, Cyngor Gwynedd mewn datganiad polisi a dau yn gallu deud bod nhw'n diogelu uh, cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol, neu ddiwylliannol cymunedau rhag niwed ar arwyddol cael oherwydd maint, graddfa neu leoliad y cynigion. A bellach mae gennym ni uh, uh, gyflwyniad y gwynidog yn uh, Haerdydd sydd yn dweud yn iaith fyw, iaith byw, Yr egwyddor o helpu cymunedau Cymraeg eu haith i ddatblygu arloesi a ffynnu ag yn y blaen ag yn y blaen ag yn y blaen. Sut mae rhaid i ni boeni felly? Wel, oes mae rhaid i ni boeni y Methesda. Beth ydy'r broblem? Wel, maen nhw eisiau adeiladu 69 o dau. Ugian ohonyn nhw'n dau fforddiadwy, y gweddill yn dau preifat. Mae hyn yn fychan iawn iawn i gymharu â pen y banc a beth sy'n digwydd uh, yma yn Sir Ddimbach. Ond dylch ni jyst edrych ar beth yw'r problema. Mae yna broblem trefnidiaeth, mae yna broblem treiniad dŵr, mae yna broblem a, a ddaswydd y tir, e, mae o'n dir sydd â llifogydd arno fo, e, mae yna broblem efo dwysedd y tai, a mae yna dan seilio bywoliaeth um, yr amaethwr oherwydd mae hyn y datblygiad yma ar gau gwyrdd. Rwan ta, oes angen y tai ym Methesda? Wel oes, mae yna angen tai ym Methesda, mae yna angen tai fforddiadwy. Ond dwch mi chyd goffa chi bod yna gant ag ugian o dau gwag ym Methesda ar hyn o bryd. Dwch mi hefyd eich atgoffa chi bod y stryd fawr ym Methesda bethach, bethach yn gant o fflatiau. A does neb, prin neb o Bethesda yn byw yn y fflatiau yna, pobl o'r tu allan sydd yno. Felly, um, beth ydy'r er, er, er gofyn sydd gan y cynllunwyr uh, yn hyn o beth? Dyma chi ddatganiad Carter Jonas sydd yn hw sydd yn gwneud yn hyrwyddo'r cais cynllunio i, a, i air y penryn sydd yn eista ar ei, uh, wel, chi'n gwybod ar be, yng Nghyfrys. Ac felly mae o'n di ddefnyddio tir Bethesda i lunio i bocedi neu liwio bocedi o. Ond dyma'r datganiad gan uh, Carter Jonas dyddiedig ebryll uh, 2013 yn ei ddarllen o yn Saesneg. A local housing needs survey has been undertaken by the Dyffryn Anlle Land Trust Group with assistance by Gwynedd Council and the Gwynedd Rural Housing Enabler. Wel, da ni wedi holi, a does na ddim datblygiad wedi wneud gan uh, Cyngor Gwynedd. Mae yr hwylusydd tai, does neb wedi cysylltu efo fo, ac mae yr uned o Dyffrynanlla wedi gwneud gwaith, mae'n debyg ar dau fforddiadwy'n yn y Ffrynanlla, ond nid ar gyfer Bethesda. Ac felly, mae hyn yn wir yn gelwydd hyd y gwela i. Ac sut gallwch chi felly mynd i gweilio'r hyn sydd wedi cael ei wneud yn y datgyniadau sydd ganddyn nhw, sydd mewn, cyfri, mewn cynlluniau cyfrifiadurol, sydd wedi seilio ar ychydig iawn iawn o dystiolaeth hyd y gwela ni. A rwan ta, beth am yr er effaith ar Gymreigdod Bethesda? Uh, mi all y datblygiad yma fod yn, yn ddifaol i'r iaith Gymraeg yn Bethesda. Oherwydd um, mae uh, cynllun datblygu unedol Gwynedd 2001 ag, 2016 yn dweud er mwyn gallu gwneud penderfyniad gwybodus ynghylch ceisiadau cynllunio mae angen gwybodaeth gyflawn am effeithiau tebygol datblygiadau ac maen nhw'n gofyn am a, asesiad iaith i gael ei wneud. Wel, oes asesiad na iaith wedi wneud ym Methesda? Dim o gwbl. Does dim asesiad iaith sydd yn gysylltiedig efo'r cais yma. Ac felly, uh, a di hwn yn gynllun ar gyfer pentre Bethesda? Nag ydy. Mae o wedi leoli i'r gogledd o'r pentra, diw'n bwydo dim ar y pentre, ac da ni yn gwybod bellach bod mewn ymchwiliad yn 2006 bod Carter Jonas yn gofyn am adeiladu 158 o dau. Ac mae yn y cais nesaf, uh, y cynllun edol efo Sir Fôn a Gwynedd, maen nhw'n gofyn am gais i fynd i'r cae sydd yn, ac, yn, yr nesaf at yr un lle mae'r datblygiad. Ac felly hyd y gwelwn ni, datblygiad ydy hwn i fwydo i'r dwyrain, um, i'r A55, ac fe fydd hyn yn ddibal i'r iaith Gymraeg. Felly, gylch ni jyst atgoffa'n hynna'n o gynllun datblygu unedol Gwynedd 2001-16 sy'n deud y canlynol. Pan fydd datblygiad yn cael ei ganiatau, ni fydd nodweddion gwerthfawr ein cymunedau a diwylliant ein haith yn cael ei haberthu er mwyn manteision tymor byr. Gwyliwch y gofod hwn, oherwydd yn y misoedd nesaf, fe gawn ni weld a ydy y penryn yn mynd gael yr hawl i adeiladu rhywbeth sydd yn mynd i fod yn gwbl ddifal i Gymreitod Bethesda. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr chi.